リンジ入場会場にお集まりの皆様こんにちは私たちは東京都渋谷区からやってまいりました学生よさこいチーム踊りんちと申します本日この演舞をもちまして 9代目初めてのお祭り参加となっておりますメンバー一同全身全霊踊らせていただきますのでどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますあそれでは参ります進め自信の先へ描け新たな旅情 この日2018ンバン我ら9代目新たなるが見る行くぞ h Amen. You.